美丽的力量吧！比卡比，比卡啾，比卡比卡，比卡，比卡比卡，比卡比卡，比卡啾，比卡啾，比比卡啾。 chciałem wylewać. Pikachu? Pika pika. Pika pika pika. Pika pika. Pikachu. Pikachu.